Hey guys, good morning and welcome to our channel. Uh, today, kasampung araw na natin sa pagbabike. Uh, since, uh, kasampung araw natin, eh, may naisip ako ng konti. pag natin, nakakaboring boring kasi parang point A to point B na lang yung biyahe. Masyadong dry. So ngayong araw, naisipan kong baguhin ng konti. Siguro baka ganito na lang yung gagawin ko araw-araw. Maghanap tayo ng ruta as long as maabot nito yung 50 kilometers about yun na yun siguro gagawin ko araw-araw so ngayong araw eh wala lang napagtripan ko lang try kong subukan pumunta ng Magat Dam since kilala ang Magat Dam sa mga siklista kasi maraming ahon dito akyatan sa mataas-taas din kasi ang Magat lalo pag inabot mo dun sa mismong level ng dam nasa 114 meters din yata yung taas niya kaya mataas-taas rin siya which is sakto sa mga tulad ko na baguhan sa pagbabike. Kasi talagang matre-train ka dito lalo na sa mga ahon. Kita nyo naman dito sa anino ko dito sa video. Pangit ko naman pedal halatang laspag na. <laughs> e wala pa ako sa kalahati niyan. Simula kasi doon sa junction sa may highway eh paunti-unti nang may kwan, paunti-unti nang may ahon tong dinadaanan natin. Kaya bago ka pa man din makarating dun sa talagang pinakamataas na ahon niya which is malapit na dun sa tuktok ng dam, eh medyo laspag ka na rin. Kaya maganda, magandang pagpraktisan dito. Kaya siguro uulit ako rito pero sana siguro muna. Kita nyo naman ganong ahon pa lang eh. Galawang laspag. <laughs> tingal na hingal na ako dyan. Akala ko nga eh, hindi na ako tutuloy dyan eh. Pero sige lang. Try lang for experience eh ka nga. makikita nyo dito simpleng akyatan pala lang simpleng ahon pa lang to hirap na hirap na ako halos maubos ko na lahat ah, lahat ng cambio ko yan ang mali ko kasi <clears throat> nawala sa isip ko nakafix kasi itong cam eh, nakafix kasi yung sprocket ko sa harap bali pag mountain bike kasi usually tatlo yung sprocket niya doon itinanggal eh, ko yung controller ng cambio sa harap tinanggal ko yung cambio niya eh nakafix siya sa pinakamalaki tapos doon sa likod 7 speed siya pero in-adjust ko bali limang sprocket lang ang gumagana uh, purpose ko kasi kaya ginanong ko nito para matrain yung binti ko para masanay sa mabigat na pedalan ang pagkakamali ko is sinabak ko siya dito sa hydro which is napaka hydro dito sa magat dab which is maraming ahon eh yun na nga halos maubos ko na lahat ng cambio ko eh, ganun pa rin napakabigat pedal ay eh, napakabigat ng pedal pero sige lang eh. banat lang ganda rin to para masana yung binte So, bali andito na nga tayo guys. Kinat ko na lang yung video. Uh, medyo mahaba-haba pa kasi yun. So, bali andito na tayo. Ito na yung ipinagmamalaking ahon ng Magat Dam hindi, hindi naman siya totally ganun kataas pero maganda siya magandang pag-ensayuhan lalo na sa mga bagong tulad ko na gustong sanayin yung binti sa akyatan maganda to kasi medyo mahaba-haba siya saka mataas din at saka sa klase ng kombinasyon ng sprocket na meron ako ay eh, talagang mahirap akyatin to para sa akin pero sinubukan ko pa rin kaya ito <laughs> panoorin nyo na lang guys kung paano nahirapang umakyat dito na to gusto ko nang maglakad din nahiya lang kasi ako dito sa mga bumababa eh <laughs> yung pinilig ko na lang ihaon kahit hingal na hingal na ako pero maganda na worth it worth did siya So yun na nga, no, buti na lang hindi ako bumaba kasi sa taas pala nito marami ng mga kuha nakakyat na siklista, yun nakakahiya sana. yeah, <laughs> okay lang. Magandang experience siya. Siguro ulitin ko pa dito. Worth it, worth it pumunta dito. Yun nga lang sarado. Hindi ka makakapasok dyan sa may park ng dam. Sarado. Kaya hanggang dito lang yung mga siklista. Punta lang ako dito sa magandang para mag-CR. Diretso CR ko dyan. Ihong na ako grabe. And after kong umihi dito, bumaba na rin ako. At may hinahabol pa akong oras kasi kailangan ko pang magbukas ng pwesto. Eh, kaya yun lang, balikan lang. Pag akyat ng Magat Dam, i-konde, then balik ulit ng San Isidro. <laughs> So, yun na nga guys. Uh, bale, nagpahinga lang ako ng 5 minutes dito sa taas. And then, bumaba na rin ako. Uh, kailangan na bumalik na sa Isidro. Pero, ito yung part na talagang ma-enjoy mo dito sa pauwi. Kasi, mas marami ng downhill kaysa sa panakyatan sa ahon. Talagang ma-enjoy mo siya. Uh, pwede mong isagat-sagat. <laughs> Yan ang ginawa ko rito. And eh, enjoy ko na lang siya.